agurtardi ikusle agurgarri hori bideo honetan ba e, audioak youtube e, ikusi al dituzuen audioak nola deskarga e, erakutsiko dizuet horretarako ba adibideo honetan bataiatik hartutako irudiak ikusi al izango dituzuen ba e, erakusten lehenengo eta behin YouTubeen sartu eta gero jakina aukeratu behar duzu zuen eh, ba, kantari e, nahiena. Kaso honetan eh, Nikos Danelakis DJ Greziar ospetsuaren musika deskarratuko dugu. Zar gaitezen eta oain lehenengo eta behin URL-a kopiatuko dugu, orain ikusi aldugun bezala. Kopia, kopiatu eta ondoren itmpiru.cera goaz. Elbidea hemen dokazue, itmppera goaz. itmpiru.cc Hor URLa kopiatu egiten dugu. MP3 formatoa aukeratzen dugu, bihurtzeko, audioa bihurtzeko, eta ja automatikoki esaten digu eh, zein den eh, kanta, kasu honetan Deep House Bibes e, eh, Mix e, Berrogei, download, deskargatu egiten dugu, register, beraz, kopiatu nahi dugu edo deskargatu e, zer batean, eta ja, dagoeneko, deskargatzen ari da, hemen ikusten dugun bezala, hasi da deskargatzen eh, audioa MP3 bideo honetan ikusten ari ginena. Nikos dan elakisen musika. Horren erraza da eh, webgune hau erabili alduzue, lehen ikusi duguna y.tmp3.cc edo eh, beste batzuk ere badira, ontiba.com ere bai, esate baterako, ontiba.com Bideoak luzeak badi, baldin badira, esan nahi dute audioa bi ordukoa baldin bada edo, ba nik eh, normalean hau erabiltzen dut, ontiba.com e, eh, Zenbait, izkuntzatan dago, gaztelania zere ipina duzue, jakina, eta eh, bideo luzeak eta eskargatzeko, e, audioa esan nahi dut, MP3 formatuan, hause erabilia duzue, bestela, e, ordu bete edo ordu eta hogei minutukoa baldin bada, e, ba, imitmp3.cc nahiko ondo dabi. Hause da dana, eskerrik asko zuen arretagatik.